أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا musulmi alhamdulillah muna ma Allah subhanahu wataala godiya da har kullum yake bamu dama ta zaunawa a nan a wannan markaz namu a cikin wannan biro namu na CSP Alhizaki a nan garin Tawa kuma a nan farfajiyar masallaci na Alhaji Hashimu Zaki a nan Jokale muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya wa'annan bayun Allah ya saka musu da mafificin alkhairinsa shine aljanna ina nan margayi alhaji zaki baban alhaji hasim zaki wanda ya gina wannan wannan masallaci da kuma wannan wuri da muke gudanar da ainihin wato abubuwa daban-daban na addinin musulunci Allah shi masu kyakkyawan sakamako alhaji hashimu Allah ya biya sa Allah ya sa aljanna ce masa. da shi da baban nasa alhaji zaki wanda shi ya sandira haka ya haife sa har kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaddara shi bisa ga wannan aiki Allah shi mu suka wukawan sakamako da aljanna da mu tare da su gaba ɗaya da iyayen namu gaba ɗaya insha allahu yau kuma tambayoyin mu ga sunan da har yanzu dai akwai tambayoyi da suka shafi aure har ma da kuma tambaya guda ina gani wata shafi gado mai tambaya na farko abun da yake tambaya subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mai tambaya na farko yana tambaya ce malam a mace ce ta kame sadaki ti dan husuma su da ita su yi sabani sai ta kame sadaki wai ta kame sadaki akan cewa ba ta aure ga sadakin shi shi kuma sadakin ya karbe shi ba da niyyar ya ami sadakin shi bane tunda ya ga za ta iya tabbata aji sadakin ta tafiyarta shi kuma sai ya ɗauki sadakin nan ya ta ya kai wajen iyayenta kenan ya nuna musu kun gani ga abin da wancan ta yi ta kamin sadaki to wai wannan shi mu ya faru yanzu shin sakin aure ya tabbata ko kuma auren ya walwale tsakanin shi da ita da an ce idan mace ta kama mutum wai sadaki ya taba da niyyar ita ba ta aure ta kame sadakin shi a yi hul'i a walwale aure ya taba kawai ko da saboda larura ba da niyya ba shin auren ya walwale shi kenan kawai ko kuwa amsa shi ne mu da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niyyat dukkanin ayyuka suna tare da niyoyi malaman usul lokaci al'umuri maqasidha dukkanin al'amura suna tare da manufofinsu da wace manufa shi amshi sadakin ya karbi sadakin da manufar shi kenan ya amince da ta kame sadakin shi ya amsa shi kenan aure ya walwale inda wannan manufa ce a'a manufar shi ya amshi sadakin nan domin ya je ya kai mai iyayenta ya ga alama ba za ta tafi da wannan sadakin ba ko da ta yadda mishi ne ta gudu ta bar man sadakin ko ta jefo mai sadakin ta gudu ta bar shi ka kuɗi ba a barinsu ana wasa da su shin in ya tabi su ɗauki wannan sadaki ya kai mai iyayenta ku duba kun ga wance ce da mun dan sabani shi ta zo ta kai min sadaki kawai ta tafiyarta. daga alamar za ta bar abubuwan kuma za shi za wani zai ɗauke shi daga ba a kuɗi irin wannan wulaƙanci ne ce in kama muku shin ta saku a ba abin da shafi auren su tana nan zaman matar shi bai da niyyar ya karɓi wannan sadaki bai da niyyar hulɗi bai da niyyar walwale aure da ita ita ta yi da niyya shi kuma bai yi niyyar walwale aure da ita ba don sun yi husuma ko ta kota sadakin wannan ba shi bane don ya ka a masa sadakin ya kai mai iyayenta ku duba gani abin da wancan takka sai ya bar musu wannan sadakin aurensu yana nan tana nan in ta dan tsalle dari tana nan zaman mata shi an gane ku. amma inda ya karba da niyya kenan kawai auren ya walwale an gane ta yi ta zaman matarsa wannan shine abin da shari'a take magana a kansa in zama ya lalace ya lalace Allah su wanta alunan inda har mace ta nemi ta hulu idan da mijinta ba ta lahi tun da Allah su wanta shi ne tsaro sakin aure yana ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa ay khafa an la yuqima hududallahi fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftatat bihi sakin aure wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba dan adam dama mutum damar ya maido da matarsa saki biyu ne ya sake ta saki daya yana da damar ya mai dawo da ita ya sake ta saki na biyu yana da damar da dawo da ita matukar ba ta kare idda min ta kare idda kuma sai an sake kullu auren akwai aure amma sai an sake da sabon sadaki da sabon da ainihin sabon kullun aure kuma da ainihin shaidu ga waliyinta amma in ya sake ta saki uku to kuma shikenan ta kare zaman matarsa. hatta tankiya zaujan gairahu har sai in ta auro ne namiji wanda ba shi ba shi ko hatta ya zuka ha wa tazuqa usailatahu bi ma'ana sai in sun sadu da juna to wannan ba shi bane khul'i ba sakin aure bane wajen wasu malamai an gane ku sakin aure shine na talaq khul'i shi ku walwalewa ne abinda ke nuna maka khul'i ba sakin aure bane mun sha bayani irin wannan yana da bambanci da sakin aure saboda sauran malamai sun ta'i akan in so ɗari mace tana kayan mutum sadakin sai na amsa kuma in aka huce a dawo a sake ɗaura auren ya maida masa sadaki a sake ɗaura auren sai dai abin da ba za a yi ba karka ce don ka huce mace ta huce ka maida mata sadaki a ta dawo gidanka wannan zina kawai za a yi ina nanatawa ne da zarar mutum ya amsa sadakinsa da niyyar mace ta kama sadaki kai kace ta kama ko bace baka ce ta kama ba ta kama sadaki kaga a hato ni za ki nuna matsiya sai ka karbi sadakin ga da ni ya kai ma ka hau kanta? aure ya walwale idan ka huce ta huce kace ka mai mata sadaki ta dawo gidanta a a ba gidanta bane tana can gidansu ka dai za ta dawo in ta dawo zina za ka yi da ita ko miliyan guda ka bata ko da ka kara mata aka wancan sadakin sai da mi illa bi akadin jadidin ko ga sadakin ai akwai akwai sadaqul ko ba akwai maharar baghiya ba ai shi ma sadaqi ne abun nan wanda mutu yake ba mace ya zana ita ai sadaki ne ko amma ba taccen ne a sadaqul fasid da haka duk mutumin da wannan jan kunne ne duk mutumin da matar shi ta kame kuɗi ya amsa da niyyar shi da niyyar a ya amshi kuɗi na sadaki ne daga baya an huce ta huce ya huce kawai ya maida mata kuɗin ya ce gashi to ki koma gidanki an kai nan lallashin shi wai ta kwaso kayanta ta dawo ta dawo gidan wa wani zinako a'a bai yiwa na sai da sabon ɗaurin aure ga waliyinta ga shahidan adalin wannan shi ne shari'a ko da can ka ba ta shika 100 sadaki yanzu sai ƙara mata kace to yanzu gashi shika 500 bai koma gidanki a'a zina kawai za ku yi ba ruwan Allah da wannan auren saboda ya dauri aure ya walwale babu shi alaƙa zaujiya tsakaninku da ita babu da kana dawo ga ce shi ganin ga sadakin ki to mun ga sadakin ina wali ga waliyinta an gane ko ina shaidu ga shaidu akalla mutum biyu nan ma nan take surplus relation nan a cikin gida mutum biyu sun isa an gane sai an samu akadin jadidin an sai kulla aure ai dan ai babu shi ba ya walwale auren tuntuni mu kiyaye wannan hukuma so irin wannan dan wannan fa akwai matsaloli a nan sosai da dama suke iri wannan fa ta ga yi kuɗi ya amsa ya huce ta huce kawai shi kanin sai a ce a shi kenan za maida masa daki ai kuma an maida ta an maida ta ba tare da sabon daura aure ba ba tare da waliyin ta ba ba tare da ainihin wato man shaidu ba na kawai za a yi wallahi mu shiga taitai muna magana akan shari'a ne fa ba ra'ayi ba eh ba son ran wani mutum ba an gane ko da haka dan uwa wancan da ta kama kuma kuma akan sa wancan da ta kame sadaki ne a gaskiya don ya amshi sadaki a matsayin shi kai mai iyayenta wannan bai zama sakin aure ba Auren su yana nan auren bai walwale ba ko hul'i na harko da man karanta na ainihin matar sabit ibn qais ba haka an kai ba lokacin da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ni mijina zai sabit ibn qais ba na aibanta shi ga addini su ko ga ɗabi'a sa mutum ne mai addini kuma mai kyaukyawar ɗabi'a sai dai ni ina kyamar shi ne kamar yadda ke kyamar koma cikin kafurci to annabi sallallahu alaihi wasallam bai sama mace in ba ta san namiji an gane ko ba sa ci bai ci sama mace in ba ta san namiji da annabi ya gane lalle ba ta san shi annabi ya ce to ataruddina alaihi sadaqahu hadiqatahu to zaki maida mishi na shi da an kai sadaki kaga annabi ya tsaya ba ta hankuri ba ma tace zana zana maida masa annabi sallallahu ce da zai abun sabit karbi gonarka kun gani kenan abun ashe haka al'amari yake kasancewa to shi ta kame wannan sadaki da wannan da aka ba da labari ta kame sadaki ya gabe ibarta da wannan sadakin bari shi amsa shi kai mai iyayenta ba dan niyar cewa ya karɓi sadakin ba ta saku ba innamal a'malu niyat dukkanin ayyuka suna tare da niyyoyi to tunda niyyar shi da iya kai mai iyayenta sadaki ne kamar yadda kai tambaya ba ta saku ba tana nan zaman matar shi ana fahimta ko wallahu ta'ala a'lam kenan mutane su rika kiyaye irin wannan abubuwa insha